Para! Volta! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vê isso. Ah! What? Nossa, levei susto demais. <laughs> Uma... Caramba, gente, tem condição, né? Deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar, deixa eu dançar. Ha! Gay! Resort, cocaine, and pop, the Guinness, put in the cabbage, crap, the yard, don't wanna be patty trapped, we'll color